bari a yi maganar wanda aka masa bishara da aljanna bari a yi maganar kuma matan manzan Allah matan manzan Allah guda goma sha ɗaya ka san yan balo guda ɗari amma baka san ba ma'aifiyarka su matan manzan Allah ma'aifan mu ne ba in aka nemi muhimmancin ma'aifiya ya kamata a ce ka san sunan ma'aifiyarka kuma alkur'ani ya wani su matan maza Allah iyayen dukkan musulmin duniya ne kamar idan ka ce baka san ba sunayen matan Maza'allah Allah kenan kamar baka san ba sunan mahaifanka a musulunci Khadija Sauda Aisha Hafsa Zainab bintu Jash Zainab bintu Kuzaima Ummu Salma ita ce da Hindu safiya yuwariya ramla maimuna waɗanda su ne matan manzan Allah guda goma sha ɗaya a ce an waye gari suna waɗannan ya gagare ka aika ga abubuwan da ne sunan ‘ya'yan shi iya da 'ya'yan guda bakwai alkasin abdullahi ibrahim al-ma'azza zainab ruqayya ummu kulsum fadimatu zahra radiyallahu anha ajma'in waɗannan su ne ƴaƴan manzo Allah amma kaga ai in aka ce mutum ya san sunan ƴan balan ka ba sune ƴan balan yayi wadannan sunan wahala wallahi saboda su za a kawo wasu da turanci kuma turancin ba na zance ba ta ala dai tota sai mu shiga inda muka tsaya ko